आतापर्यंत बघितलं आपण की रंकाळा गावातील एक व्यक्ती जो लाईट हाऊस जवळील पाण्याचे मोटर बंद करण्यासाठी जातो आणि तिथेच त्याचा मृत्यू होतो त्यानंतर त्याच गावातील एक व्यक्ती आपल्या भाच्याला फोन करून आपल्या गावी फिरण्यासाठी बोलवतो आता पुढे जंगलाच्या वाटेकडून

या नाही नाही तब्येत बरी नाही त्याची बघू जमलं तरी आपणच जातो राहू त्याची वाट नको बघायला चालते मी पडलीशी पोचलं पाहिजे आपल्याला का हो, पाहिजे

पोरांनो गाव कुठलं तुमचं आहे कशाला आलाय काय करता रोज येता का तुम्ही पाहुणार का तुम्ही मला जोराच्या टॉयलेटला लागली अरे मला पण लागली अरे मला बी लागली अरे सगळी जावा आता नदीकडे चला जावा

मला भुका लागल्यात लई बसा जरा इथं बसून जाऊ नाही भुका लागल्यात लई मला भुका लागल्या थांब जरा त्या हागरी गँगची आपण हे करू तिथला सीन बी एक नंबर आहे बाबा हजरी ए, ए, ए, ए, ए, चिली चापली झालेली चल चल चला आपलं घराकडे जाऊ एकदा आधी आर तिकडे वाट कुठं जाते ती वाट जंगल येईल तू कुठं जायला चल की जाऊ चल चल चला जा देवळात नंतर जाऊ पहिले तर बघू काय काय करता तिथे गेम बिम खाता काय करता इकडे कुठली गेम पबजी खेळू की तिथे बसून चल चालतंय चालतंय खेळू मला पण लय कटाळा आला पबजीच खेळू पबजीच खेळू आपण तू येस होय मला वाटलं अरे दुसरंच कोणतरी इथं काय करतोय चल सगळी पोचते तिकडे तो तिथं काय करतो अरे मला वाटलं अरे तसं नाही तो सगळी पोचली किती उशीर झाला कशी ते अजून आलीच मॅक्सिमम चालतंय वाट चालतंय चालतंय थांबित जरा बघू ती नाही शिवरी आली आता अरे एवढं सर कुठं होता किती उशीर बसलो थांबलेलं तिथे काय बघत होत त्याला काहीतरी दिसले काय होतं चला आता जाऊ काय होतं काय माहिती बी सांगायला झाले म्हणते काहीतरी होतं मी हात लावल्यावर टाकलो मोठा आहे तिकडं काय ठावसे वरती जात ना चलती जाऊ बघी घ्यायला चल चल चल लका चलूच मोठे आधी खोली उंची बंद आहे का काय मला बी वाटतंय बरं दिवस बंद

何回言ったんですか